mater a s quid tibi cum tie thy, quid cum tia rtessi die linfa. Beleza. Ô filha da puta! Ai, foi Leu Ranger 8 fortaleceu com o Prime. Peguei um na B? Peguei um. Tem ali, ó, onde eu morri. Calma, calma, calma, calma, calma.